Boa tarde a, a todas e a todos. Grazas outra vez por, por estar aquí neste, nesta igrexa do convento de, de Santa Clara, nestas xornadas que, que estamos tendo sobre, sobre o noso proxecto. Vamos debullando pouco a pouco este proxecto de, de investigación arqueolóxica, histórica e artística e antropolóxica e, de paso, vamos coñecendo pouco a pouco os membros do, do noso equipo. Hoxe temos aquí o presente e o futuro da antropoloxía físico-forense de, de Galicia e atreveríame a dicir que da Península Ibérica, así botando xa un, un órdago. A doctora Oloya López, eh, eh, a futura doctora Clara Veiga, eh, vannos a contar un pouquiño eh, como eran as mortas e mortos que apareceron aquí en Santa Clara e o contexto, eu creo que, que, non, que non me equivoco se si digo que o contexto destes, destes restos que atopamos aquí no contexto da, da cidade de Pontevedra eh, cunhas cronoloxías moi similares. Xa me calo e eh, deixo aquí as, as protagonistas. Moitas gracias. Pasado. Sí. Bueno, pois, pues, hola, eu son Clara e, bueno, veño aquí con Olaya, como xa nos presentou Rafa, a falar da, dos esqueletos que recuperamos eh, en Santa Clara. A nosa presentación xa se había a través da morte, aproximación ao estudo dos individuos recuperados no convento de Santa Clara. Ben, primeiro, un pelín de contexto. Hoxe en día vemos que o convento de Santa Clara está integrado dentro da cidade, pero na Idade Media, en realidad, o convento estaba fora dos muros, ao lado dunha porta eh, que daba a, a Castela a, e a Ourense eh, que, bueno, co paso do tempo eh, pasou a chamarse Porta de Santa Clara. Despois, por localizalo un pouco no tempo, as primeiras mencións indirectas do convento foron en 1293 e despois foi mencionado varias veces e seguiu utilizándose ata o ano 2017, donde as tres últimas monxas que quedaban aquí vivindo marcharon a Santiago. Posteriormente, no ano 2021, o Concello de Pontevedra compraba o convento e, bueno, ata hoxe que fixemos este verán a intervención. Ben, pois, ahora xa mm, deixome de contexto se empezo cos esqueletos. Ben, eh, para empezar, cantos enterramentos hai? No convento de Santa Clara en total temos 40 enterramentos, dos cales foron eh, excavados 24 e atopamos 19 individuos. Donde aparecen esos enterramentos? No claustro norte, na portería e no bosque. Na diapositiva tamén pon cemiterio novo, pero é un pouco trampa, porque en realidad o cemiterio novo son individuos moito máis, son individuos posteriores, incluso poder, bueno, e modernos, e eso xa non, non se considera arqueológico e nós non podemos traballar con eles. Entonces quedámonos con claustro, portería e bosque. Ben, eh, vamos a comezar ca portería. Na portería aparecen cinco enterramentos, dos cales Escavamos catro, pero non se recupera ningún individuo. O que si se recuperan, é, si vedes na imagen esas manchas de color marrón, é a madeira dos ataúdes. Ben, a continuación xa pasamos ao bosque. No bosque tamén se identifican cinco enterramentos, escávanse tres e tampouco identificamos ningún individuo en campo, a excepción de, bueno, non sei se vedes o jalón, que é ese pau rojo e blanco, Ao lado hai como unha manchita blanca, eso era un fragmento dun fémur izquierdo, e era o único que se conservou. Bien, e agora xa pasamos ao claustro, que o claustro está nesta ala de aquí, o sea, está xusto ao lado de onde estamos, eh, e a zona de enterramento, si vedes que no medio un paquetito gris de terra que chega hasta o final, esa zona onde estaban todos os enterramentos. Eh, como vedes, a cada lado ten como unhas estructuras. Aí onde están as rejillas se, chama, chamamos a cámara bufa e do outro lado temos unha canalización de desagüe. Esos, esos foron mm, construccións posteriores e afectaron ás tumbas. Aquí, bueno, sitúvolo no mapa, eh, e, bueno, un mapa un pelín máis grande, para que se vexa a disposición das tumbas. Como vemos, está como mm, é un espacio que está moi aproveitado. As tumbas están cabeza a pies e bastante organizadas. Ben, eh, nesta parte dos 40 en total enterramentos atopamos 30. Estaban 17 que están organizados en 12 tumbas. Que, bueno, como pode ser que haxa 17 enterramentos en 12 tumbas? E a resposta é a reutilización. Ben, e aquí é onde atopamos o total de individuos que apareceron en Santa Clara, os 19. Ben, ahora vou falar un pouco de como eran as tumbas e que significa eh, o que nos <laughs> o que, que significa o que nos din as tumbas, a súa orientación e como estaban os mortos dentro e demás. Eh, antes de nada, quería comentar que a conservación, aínda que aquí vemos esquelet, os esqueletos e parece que en principio podeis decir oh, están bastante ben conservadas, a realidad é que a conservación era bastante pobre. <laughs> Eh, xa, bueno, hai cachos que se ven tal. Eh, bueno, a conservación era bastante pobre. Despois, a orientación das tumbas sempre sigue eh, oeste-este, a cabeza no oeste e os pés hacia oeste. A posición dos esqueletos dentro sempre de cúbito supino, decir, boca arriba. E isto son características dos enterramentos cristianos, porque eh, os, as diferentes religións teñen diferentes ritos de enterramento e eh, a posición dos individuos pode variar. Aquí, como é un convento, era esperable que estuvesen polo rito cristiano, non? E eh, despois, unha cousa que sí que chama moito a atención é que presentan os brazos superpostos é eh, así, que eso está relacionado con persoas que pertencen a ordes religiosas. Ainda que é verdad que dous individuos eh, non presentan este tipo, ah, claro, non funciona isto. <laughs> Este de aquí, este individuo, ten a man no peito e o outro que é raro é aquel que ten as manitas cruzadas encima da, da barriga. Despois, comentei antes que todos estaban panza arriba, cas pernas estiradas, pero é verdad que este está hacia arriba, pero ten as pernas hacia un lado. Vamos a, a investigar máis sobre o tema, vamos a ver se si nas articulacións ten algún tipo de problema e por eso estaba así, ou bueno, ou non, <laughs> xa veremos. Eh, Ben, e antes falábamos que había 17 enterramentos en 12 tumbas e que eso era debido a reutilizacións. Eh, durante a excavación identificamos individuos que foron afectados por tumbas posteriores, por exemplo, esta primeira imaxe, vemos un esqueleto que está para os estándares de Santa Clara bastante ben conservado, pero que lle falta de rodilla para baixo todo. E, e no hueco que, que quedaba había un individuo. Eso é porque, bueno, eh, aproveitaron o espacio simplemente quitando os osos que había. E despois tamén encontramos depósitos secundarios, que, bueno, son paquetitos eh, de osos. Vale, e despois, eh, nestas tumbas non había ningún obxecto como podemos decir, a jugar non tiñan nada de eso. Sin embargo, si que atopamos eh, un fragmento de tela de sudario e uns alfinetes que, que nos, a hipótesis en campo é que son tamén alfinetes relacionados co sudario porque aparecen nas sienes e apareceron tamén dous no peito. Eh, respecto ao tema dos sudarios, eh, Eh, quería comentar que as mortas neste espacio no claustro eh, non teñen alteracións eh, que... Mm, bueno, me liado, volvo a <laughs> eh, cando non están enterradas en ataúde, só teñen un sudario e terra por encima. Se tiveran un ataúde, é o que chamaríamos un, un espazo aberto, e veríamos mm, cousas como que os fémures están rotados, cousas así. Non foi o caso, estaban todos in situ, entonces eso significa que cando se enterraron, tiraronlles terra encima. Eh, a diferencia dos individuos da portería e do, e do bosque, donde temos evidencias de que sí que tiñan ataúdes como a madeira que vos ensinei antes na portería, ou no bosque que nos apareceron uns cravos que aínda conservaban fragmentos de madeira. Despois, respecto ao sudario, tamén me gustaría comentar que levo toda a charla dicindo que oh, había moi mala conservación, moi mala conservación, pero xusto se nos conserva un fragmento de tela que é como unha cousa moi extraña. Pois isto, en principio, parece que foi posible debido a que os esqueletos, algúns deles presentaban como un huequecito entre a terra e o, e o, propio, e o propio esqueleto. Que iso é porque non tiveron eh, alteracións por presión, a xente, como había unhas laudas no, no claustro, non era terra directamente, a xente non alteraba a terra, non había vibracións, non, non había alteración. Eso e que, bueno, non lle chove dentro porque <laughs> está techado o claustro. Ben, e, bueno, hasta aquí cos obxetos asociados. Despois, o estudo de labora en laboratorio aínda se está realizando, pero ata ahora podemos decir que bueno, temos un total de 19 individuos, dos cales de, temos 16 esqueletos, os tres da diferencia son porque había individuos que solo eran improntas na terra, víase claramente que era un color distinto e bueno, tiñan forma de, de esqueleto, pero non, era, non había huesos. <laughs> eh, e despois de, desos 16 esqueletos, foi determinable o sexo en nove deles e todos eran femeninos. Despois, tamén en base aos 19, 16 perdón, esqueletos, 14 eran adultos e dous eran nenos, ou bueno, nenas, eran non adultos, que se atopaban entre os 7 e os 10 anos. E isto calculámoslo simplemente polo desarrollo dental. Ben, e agora vamos a falar un pouco da saúde. Eh, vou mencionar así moi poucas cousas porque, bueno, Eh, en, en primeiro lugar, eh, vemos que, os que algúns dos individuos de Santa Clara presentan unha cousa que se chama facetas de cuclillamiento, que están relacionados con pasar moito tempo acuclillados ou axeonllados. Eh, despois, vemos tamén algúns dos individuos signos de degeneración nos codos, na espalda e nas caderas. Despois, eh, vemos un engrosamiento nos cráneos, bueno, abaixo hai un cráneo de un grosor máis ou menos normal, e arriba hai un cráneo engrosado. Ese engrosamento está relacionado, eh, bueno, relacionámoslo con unha idade avanzada de algúns destes individuos. E despois, por último, eh, esto, bueno, un fragmento de mandíbula e os dous dentes de más hacia aquí teñen como unhas rayitas que, mm, claro, non teño puntero, <laughs> eh, é que non sei se se aprecia realmente, pero teñen como unhas banditas horizontales. Bueno, pois pues me vuelo. <laughs> O sea, teñen tanto este, dúas banditas aquí, como este, dúas banditas. Esos chamanse hipoplasias del esmalte e son eh, signos de estrés metabólico durante a infancia. Os dentes definitivos que temos de adultos fórmanse cando somos nenos desde a punta hasta a raíz. Entón, se un neno eh, é destetado e non se adapta ben, ou pasa fame en algún punto do seu desarrollo, ou ten unha enfermedad mm, que lle afecta moito, pois o seu corpo decide que é millor eh, priorizar seguir vivo e ir sus funciones tal antes que non seguir generando ese esmalte. Entonces fanse capas máis finas e quedannos esas rayas. E bueno, de feito, eh, pódense, pódese calcular a edad na que pasan esos, na que pasan esos momentos de estrés e bueno, máis ou menos en Santa Clara está en torno aos tres anos, dous anos e medio, tres anos. E bueno, eu hasta aquí, non teño nada máis que decir, doulle paso. <laughs> Bueno, bueno, primeiro que creo que falo por las dúas, estamos encantadas de estar hoxe aquí, é un placer, ademais tendo tantísimo público, ¿no? Eu eh, tamén quero, bueno, como estou nesta situación de privilegio, contarvos algo de, non sei se vos fixáchedes, que se chama Clara, ¿no? Eh, ese é un punto. Bueno, eh, que máis vos conto? Eh, bueno, pois pues Santa Clara é un privilexio, pero non é un privilexio porque sexa moi bonito este convento, non? que tamén. É un privilexio porque ven a completar un caso único, que é o caso de Pontevedra. Así que como pontevedreses, que supoño que haberá moitos ou pontevedreses de adopción, tedes que estar bastante orgullosos do voso pueblo por o que significa para a historia da noso caso na antropoloxía ou eh, eh, destas personas. Non o que facemos, eh, estudiando os restos óseos, é entrar na vida das personas todos vos, algún día todos nós morreremos e deixaremos un rasto para a eternidade que será os nosos corpos. E os nosos corpos van contar moi pouquiño do que por que morremos e moi e moitísimo de como vivimos. Se algún de vos eh, rompeu un brazo, bueno, <laughs> logo contamos un, un, unha anécdota bastante importante sobre Santa Clara. Si algún ten artrosis se o a cadera, eso, eso nos podremos verlo y podremos entender un poquillo más de cómo como de se cómo dor de esa voz a infancia, si incluso si os de aquí o esos pontevedres de adopción, podemos saber dónde naceron. Y esto es una cuestión que vamos a ver con contexto. Tamén no claso da antropoloxía física é un pouco oposto, non sei se dicilo porque están por aí os directores da excavación, é un pouco diferente o resto dos estudios que se fan nun xacemento arqueolóxico, porque nós, o rematar a excavación, solo estamos empezando. Así que vamos a contarvos o que vos contou Clara, que é o que pudemos obter durante o xacemento, a excavación do xacemento, pero eu vou enfocarme máis do que vamos poder contarvos daqui a uns cuantos anos, que esperemos que nos invitedes, que xa haxa calefacción neste sitio e estemos todos moito máis a gusto, non? Bueno, o contexto de Pontevedra. Temos a sorte en Pontevedra de contar con outros tres grandes xacementos ou tres grandes necrópolis eh, estudiadas, que igual moitos de vos sufriron as consecuencias de tantos anos de excavacións e de, de paralización, porque estaban bastante no centro, pero a verdad que nos trouxeron moitísima información. Estos son a, a parte de arriba, que podías recoñecer Santa María, non? cada vez que, eu non son de Pontevedra, pero cada vez que cruzo a ría e vou por pues, autopista es una maravilla. Es decir, Pontevedra es muy bonito, pero pues, Santa María es precioso. Y nada, tenemos a San Bartolomeu Bello, que a día de hoy es o teatro principal, pero que se parece bastante o que era antigua iglesia, Y eh, Santo Domingos, que tenemos esas ruinas eh, preciosas, pero que también tenían un cementerio. Todas esas xacementos foron excavados, como foi estes días eh, Santa, eh, Santa Clara, e, pero tivemos tempo suficiente de poder sacarlle todo o seu xugo, por eso podemos contarmos moitas máis cousas. A ver, Santa María Mayor. Santa María Mayor, además de ser unha igrexa preciosa, como seguramente todos sabedes, foi mandada a construir por a xente de, de Pontevedra, estaba dentro da muralla, que non sucede o mesmo con Santa Clara, e moitos dos que ali se enterraban pertencían a oficios ou profesións relacionadas co mar ou as súas familias. Seguramente, se vos acordades da idea que tiñamos de Santa Clara, aquí, cando vexades esta imaxe, é todo o oposto que vemos aquí. Podes ver un restos duns individuos, outro individuo máis, as tuberías, pero que se ve é unha necrópolis con moitísimo aproveitamento do espacio, que se enterraba un, sacabas o corpo, enterrábase outro, enterrábase os nenos, enterraba... e acordabas de Santa María dese que eran todos así como na liña? Aquí non. Aquí unhas necrópolis típicas de Galicia con un aproveitamento moi moi grande, unha necrópolis do pueblo, de dentro. Temos nenos, tamén vedes aquí, e temos homes, mulleres, todos mezclados. No caso de San Bartolomé o Bello, que xa vedes como vos dicía, que esa igrexa se parece un pouquiño a min, recórdame un pouco ao teatro de hoxe, pois o que temos é bueno, excavación de novo, sabedes que en ningún dos casos había cada leito, nun dos casos hai esas caixas de madeira, no caso anterior tampouco, e no tampouco hai esa orde de cabeza a pés, entón temos aquí este individuo, aquí os restos de un, os restos de outro, o cráneo de outro, e tamén un aproveitamento do espacio que se vai ver moito máis intenso canto está máis cerca da igrexa, E na parte exterior sí que xa incluso están algo descuidadas as tumbas, o que xa nos está falando dunha xerarquía social do Campo Santo, os máis cerca a igrexa, enterrase cun pouquiño máis de cuidado e os que están un pouco máis fora cun pouco menos de cuidado. Pero vese clarísimamente, por esa cosa, moitas veces podemos pensar, de Santa Clara é normal. Xa vedes que temos dous cementerios que están dentro da cidade, cementerios de xente do pueblo da cidade, neste caso eran a familia de artesanos de outro tipo non relacionados co mar, pero eh, eh como eran? acordaste de algunhas profesións? Era... Carpinteiro carpinteiro... barriles... Pues, eh, bueno. Es artesanías, ¿no? Sí, artesanos. ¿Mm? Entonces, y a súas familias. E eh, xa vedes que, de novo, é un pouco diferente. E por último, chegamos a Santo Domingos, que sería, por nosa idea, unha necrópolis conventual fora das murallas e se parecer un pouco máis. Aquí o tedes. Isto xa se parece un pouco máis a Santa, a Santa Clara, verdad? Ainda que non hai dúas fileiras, como en Santa Clara, si vemos unhas liñas onde vemos a cabeza e o pés. Nos estes chamamos cabeza-pés, cabeza-pés é un tipo de enterramento que non sempre explicamos nas clases, pero é moi difícil de ver, casi solo se ven en espacios conventuales. E eh, a preservación que antes se vía, que estaba bastante mellor, un poquinho mellor que Santa Clara, aquí xa non. Como os individuos enterranse moi separados, a terra afectalle máis, entón temos peor conservación e o mesmo caso que sucede en Santa Clara. Vedes, eh, casi igual, eh? parecese moito, pero que decía Clara, ten razón. Se podedes mirar, eses brazos non están nesa postura aquí que nos indica pertencen, pertenza a unha orde monástica. Probablemente trátase de persoas que fanse enterrar, como temos as fontes, fanse enterrar no Camposanto de Santo Domingos, e, pero non pertencen á orde. Ademais, casi todos deles, que non se se ve moi ben, teñen as marcas de ese cadaleito que esos tonos en Santa Clara? Fora, no bosque, ¿no? Entonces, casi serían muy semejantes Santo Domingos o enterramientos que tenemos no, eh, no bosque aquí de Santa Clara Y eh, una una historia similar de personas que podían estar vencelladas de alguna manera o convento, pero que no son ni monjas ni monjes. a conservación de novo moi deficiente e aquí temos un casiño bastante gracioso onde vemos uns cuantos osos que pertencían a unha caixinha pequena. Isto podería ser pois, alguén que bueno, que se traslada, isto tamén sabemos moito na nosa historia, non? Alguén que morre fora e que os seus restos traense despois para aquí ou que decide enterrarse noutro lado e logo a súa familia decide movelo. A preservación, de novo, moito peor, moi semellante a Santa Clara e moito peor que nos outros dous casos. Aquí vedes eh, o que vos dicía, de novo, restiños de madeira, como no caso de Santa Clara, ese mogollón, e eh, xa vemos aquí a forma do cadaleito e esta, esa mala preservación que cando empezamos a traballar aquí, decíame, claro, que está moi mal preservado, e digo, Santo Domingo era igual. Bueno, La siguiente cosa que vos vou contar, además de que ya para que comprobades que no solo que vos contamos nós que se parece a Santo Domingo, sino no se parece tanto a Santa María, a Santa Bartolomé, si que o comprobarlo. non? podedes qué sabemos a día de hoy de esta Pontevedra medieval y moderna a través de los esqueletos? Y la verdad que sabemos bastante. Vamos contar solo un poquillo porque si no estábamos aquí hasta mañana. vale? Entonces, mira, saúde, ¿por qué vemos ahí? Es, vese clarísimamente, esa columna está como el rosario de la aurora, ¿no? está así, así. Bueno, ás veces, no propios proceso de excavación, vemos patoloxías. Isto é unha escoliosis. É unha escoliosis, nunha, creo que un esqueleto dunha muller, que se preservaba bastante mal, pero que como estivemos excavando ali, eh, puidose documentar. Tamén eso é eh, o bo das necrópolis de Pontevedra, que casi todos os casos, en este caso creo que temos que agradecerlle o grupo de dirección de, de arqueoloxía e tamén a, tanto a Diputación como o Museo, eles contaron con nós dende o primeiro momento, chamáronos e eso fai unha diferencia, fai que poidamos ter esa idea e ese, toda esa información que obtemos do campo. Entón, é unha maravilla xa dende o minuto un. Entón, moitas veces dicen, é que se fixeron, mira que resultados, que ben se fixeron as cousas, dice, que ben se pensaron pensaron antes, sempre. Bueno, eh, ás veces non sucede que o vemos no, no campo, como pasaría, estamos neste momento en Santa Clara, vamos a ver nas cousas que vimos no laboratorio con respecto a estes individuos. Teñen moitas enfermidades, mm, bueno, algunhas sí, sobre todo hai unha cousa que é magnífica para non ter enfermidades nos nosos osos, que é morrer novo, non? Entonces, aqueles todos que vos queixedes dar trosi pola mañá, pensade que se morrerais con 20 non a tiñades. É unha, unha alegría, non? Entonces, ademais deso, eh, no caso de Santa María eh, eh, e San Bartolomé, a maioría da xente morre unha idade máis temprana, non sabemos aínda en Santa Clara, non sei se poderemos saber co estado de preservación, pero apunta unha idade un poquinho igual máis maior, non sabemos e eh, neste caso morrían novos e algúns deles sí que teñen algunhas patoloxías. Un caso, cousa que a mí me gusta moito contar é que eh, non, bueno, a sinusitis, ¿no? Esa, eses problemas de respiración, moitas veces no noso caso son por, porque temos caries, está asociado con patoloxía oral, con patoloxía do, dos dentes, pero ás veces cando estamos nun aire que non está que está con moito humo, que hai ese problemas, desarrollamos máis ese, esa sinusitis, e entón é unha cousa que moi bonita é que os individuos de Pontevedra teñen moita máis sinusitis a idades máis tempranas que os de resto de Galicia. Ademais de ser un contexto urbano, que o resto é máis, as necrópolis que temos son máis do mundo rural, temos unha cousa que é moi interesante, que aquí como se procesaba o peixe. Afumado nas casas. E aí participaban as mulleres, participaban os nenos, participaba toda a familia e xa están con eses problemas de respiración. Entonces, bueno, sempre ten as consecuencias esa economía favorable de Pontevedra ligada ao peixe. Entonces aquí o que podedes ver, es vedes esas rayiñas aquí, estas grandes, esta zona, esta zona de maxilar cortada vista desde arriba e esas rayiñas que se ven aí no medio é oso formado por mor da infección continuada de sinusitis, é por iso que sabemos. Que máis cousas sabemos? Unha cousa no que eu traballo moitísimo, que nós traballamos moitísimo, que me gusta máis, e ten un pouco máis así de salseo, ¿no? que son as enfermidades infecciosas, que nos gusta moito, vamos de pasar unha pandemia, e nos gusta moito pensar nas enfermidades infecciosas do pasado. En Santa María, sobre todo, temos casos de crónicos tanto de tuberculosis como de treponematosis, que igual non vos sona nada, pero se digo que a treponematosis máis común é a sífilis, si vas, vas sonar un pouco máis, non? As casas de sífilis, treponematosis, son máis recentes, xa no período moderno, que sabemos que hai grandes pandemias, pequenas, bueno, grandes epidemias de sífilis en casi toda Europa. Este caso, non que vemos son os individuos que tiveron esa enfermidade, pero viviron o suficiente para que lle deixaran marcas nos osos que nos poidamos ver. É posible que algunha persoa tuvera tuberculose, non o podemos eh, ver porque morreu moi rápido. Pero neste caso temos estas dúas vértebras que as vedes ali, parecen unha, pero son dúas, e por, eh, a, a, mm, as bacterias da, da tuberculose escarban no medio, entón que pasa? Ao final, nun serio movimento, aplástanse e xuntanse en un. É bastante doloroso e normalmente estas persoas xeran como unha especie de chepa, que característica la tuberculosis. Muchas veces aparece tuberculosis dos pulmón, que es más difícil de ver, pero en este caso sí. Y esto, este, a tibia, este oso de aquí, ¿no? Y e está engrosado, engrosado, que tiene unas marcas que vemos por ahí, esas marquiñas, que son las venas que rodeaban y e el oso medra, porque está sufriendo una infección de muchos años por morta sífilis y e una de las características que tiene, además de que afecta también a parte de cráneo, pero claro, como xa vichedes, os conosos cráneos en Pontevedra non están tan ben preservados como as pernas Non, pois non sabemos moito máis, pero que saibades que temos casos desas dúas enfermedades, que non que, que en Pontevedra estuveran moi malitos, moi malitos, que igual sí, pero que son enfermedades coas que a población fai máis de 100 anos, antes do descubrimento dos antibióticos, tiña que vivir sempre con eles. Que máis cousas? Bueno, aquí temos un caxiño de en Santa María, nunha das portas apareceu unha fosa común, probablemente vinculada a algún episodio de algunha pandemia, e pode ser cólera ou pode ser outro tipo de enfermedad, e vedes aquí son 22 individuos que se enterraron xuntos. Podes ver aquí os 22 marcados. Neste caso non vamos ter nada así parecido en Santa Clara, non? Pero, eh, bueno, son unha das cousas que siguen os misterios para saber, algún día tenemos que afondar un pouco máis en ADN ADN, eh, ADN de enfermedades infecciosas para poder saber exactamente si es por cólera, hay varios episodios de cólera no sé século 78 que pertenece a esta parte y podría ser así. Entonces también podría eh, Pontevedra contarnos un poco más de esos episodios de cólera que sufrió Galicia durante mucho tiempo, que creo que, si no recuerdo mal, no sé si a cólera chegou por Vigo, eh, en la Coruña o algo así, eh, Pontevedra quedaba no medio. no todo malo chega por Vigo, eh? Finalmente, tenemos nenos en Santa Clara y e vamos a poder ver cosas como esta. Fixemos un pequeño estudio una das nuestras compañeras que se llama eh, Elvira Manga y e, lo e que vimos cómo era esa salud. O que decía Clara da estrés na infancia, que pues, pode ser estrés porque comían mal, porque tenían enfermedades infecciosas, porque los nenos enfermanse por todo, pero en este caso es muy continuado. Entón, o que vemos en estas marcas, isto é no cráneo, ou na parte aquí da órbita, ou no, no, no oso no húmero, en, en a perna, no fémur, teñen esas marcas, as porosidades, vese moi ben neste fémur, as esputiños, non? Entón, iso está relacionado con algún tipo de estrés. A cousa é que é normal este estrés, pero aquí en Pontevedra ten, afecta casi todos os individuos. É normal que afecte un 20, 30%, pero en Pontevedra chega o 70, chega o 80 e non sabemos por qué. A primeiro que pensamos é, eh, pois resulta que igual a xente de Pontevedra tiña máis posibilidades de desarrollar isto, entonces non quere dicir que este máis malito, senón simplemente que tiña esa maneira o seu corpo de reaccionar. E o segundo que podemos pensar é estes episodios de estrés ás veces en, eh, enlázase con moitas enfermidades e tamén unha das cousas que estamos baraxando é a posibilidade de que como comían peixe non cociñado podrían ter algún tipo de, enferme, de, de enfermidades relacionadas con parasitismo, algún tipo de parásitos de dos peixes. Entonces, é un traballo que seguimos dándolle voltas, pero a cuestión é que os datos son os datos, entonces comparado co resto da Península Ibérica, temos os datos máis elevados deste tipo de patoloxías, que son as cribas, e que se vencellan a todos estes estrés. Curiosamente, en Asturias só temos unha población que ten datos similares. E a única población que está analizada en Asturias que ten un consumo de peixe moi elevado. Entonces xa nos apunta ese peixe que xa vos vou contar agora mesmo que comía. Entonces, en a infancia non temos máis datos de mortalidade infantil que en outras áreas, co cual non parece que haxa máis mortalidade infantil, pero sí que desenrolan a lo mellor, como dicía, algún tipo de parasitismo ou algún tipo de relación co alimentación que estamos estudiando. Vedes que hai moitas cousas que nos dimos. Bueno, ¿qué comía? Eso es una cousa que, bueno, Clara también está haciendo su tesis de doutoramento, seguramente, bueno, con seguridad vamos a ver lo que comían las mujeres de Santa Clara, que, con un fragmentiño de hueso podemos saber a mayoría, os grandes grupos de alimentos que se consumieron. Es decir, que si todos vos de mutuo acuerdo decidiera donarnos o nuestro laboratorio un fragmento de hueso de cada uno de vos, Entonces, poderíamos saber o que comichedes nos últimos 10 anos da vosa vida. Entón, algunha desas personas que, es decir, que, que digan son pontevedrés de adopción e todo eso, pues come como os de, de aquí. Al final, sempre os, os eh, esqueletos sempre revelan estas cousas. Entonces, eh, que comía xente de Pontevedra? Temos os datos de consumo de peixe probablemente máis elevados de toda Europa en período medieval. Entonces, Pontevedra vive do peixe, comercia co peixe, pero come moito peixe este, nun, nese mundo non solo, non vemos diferencias entre esa necrópolis de Santa María, que era máis de, de, de encellado mar, e a necrópolis de Santo Domingos, que era máis de artesanos, ambos comen máis, igual tipo de peixe, pero sí que en Santa María obsérvase que eles comen máis de tipo de peixe que, eh, eh que chamamos peixes grandes, como pode ser a merluza, como pode ser o congrio, que é xustamente os peixes onde esta cofradías tiñan eh, permitido comerciar. Así que nos pensamos que como podían comerciar con eles, tiñan máis acceso a este pulpo, congrio e merluza. Pero non hai diferencias, os dous comen moitísimo peixe, moito. A ver, cada, cada vez que vamos por, por aí por Europa, dicen, como poden comer tanto peixe? Digo, vente a Galicia, eh, podes velo, non? E, e nada, ademais comen un cereal que se chama millo miúdo que eh, parece logo voinse sustituir polo millo de América, que temos tamén trazas de semillo de América e unha cousa moi curiosa que traemos aquí unha gráfica é só para contarvos que eh, non, non vou explicar así para que vexades que fagamos cousas así con números, e que si estamos observando que tanto en Pontevedra como na Lanzada, cando o clima deteriorase, cando fai máis frío, eh, eh, fai eh, máis humedade, ese aumento de consumo de peixe e de millos crece. O millo, o panizo, ese é eh, eh, o que se comía eh, habitualmente, es decir, que non é o millo da América no período medieval, ¿no? Pero bueno, que sí que parece que medra, hai unha constante. Bueno, xa estou casi a punto de terminar todas estas cousas e vos conto o futuro. Que pode aportar Santa Clara a isto ou que cousas nos quedan, estamos aí no laboratorio a punto de rematar, que esperemos que tamén se rematen coa tesis de, de Clara, que vai quedar aí, está aí en ciernes y no que probablemente Santa Clara teña un punto moi importante, ou esperamos que teña, non, non llevamos a chamar tesis de, de Santa Clara, pero, pero pouco máis. Entonces, o futuro. O futuro non só pasa por nolas dous, sino falsa por toda esa xente, somos moitos os que estamos traballando aquí, moitas deles, como, por exemplo, eh, Zaira, nosa compañera Zaira, que viu a Santa Clara tomar as mostras de sedimento que se estudiarán algún día, tamén un pouco para mostrarvos que somos un equipo máis eh, grande, e que todos nos complementamos e todos nos axudamos un pouquiño. E sabedes, maioría de mulleres, isto ¿eh? da antropoloxía é unha cousa das mulleres. Que máis? Estamos, en concreto, Clara está facendo análisis para saber se si son daqui ou non. É dicir, se si a xente que morreu en Pontevedra nacera en Pontevedra. E... Eh, sí. <laughs> Sí. <laughs> Hasta ahora todo lo que parece es eh, que, sí, ¿no? Que sí, que casi toda gente local. Ainda que los estudios que hicimos mm, anteriores ya falan una población con bastante movilidad. así que tenemos que complementar con estudios de ADN para saber si ellos mm, nacieron aquí, pero igual viñan de familias de fuera. Pero sí que parece. Entonces, en el caso de Santa Clara podemos saber eso, podemos saber dónde nacieron y dónde vivieron los primeros años de vida esas mujeres. Y eso es algo que, lo contaremos en una próxima charla. Ademais, podemos saber, por exemplo, cando tiñan estas enfermidades se trataban con algún tipo de metal, con algún tipo de produtos metálicos ou se si había algunha relación coa metalurxia, neste caso que é algo que estamos explorando. E as mostras de suelo, que tomamos un montón de mostras de suelo de sedimento, que nun dos estudios máis eh, completos, tanto a nivel do propio xacemento como a nivel dentro das tumbas, que nos permitirán saber un poquinho máis por que hai esa alteración tan fuerte nestes esqueletos e por que temos a desgracia de, a pesar de ter unhas necrópolis maravillosas, que non se conserven tan ben como nos gustaría. No, para, o, o que nos encantaría non é dicirmos, temos 40 tumbas e temos 40 esqueletos perfectamente preservados. No? Pero bueno, iso podemos ver un pouco máis. E xa vos remato con unha cousa que non é o primeiro convento que estudiamos. Entonces, estudiamos este convento en colaboración con xente de Madrid e con xente de, de Coruña, quedanos bastante longe, sabedes que en Belmonte, non sei sabes onde está, en Cuenca. Entonces, en este caso, vedes que se parecen un pouco os enterramentos, pero en vez de estar en fileiras, están en fileiras de outro lado. E son monxas do século XVI ao século XVIII-XIX. Ata aí a historia vai bastante parecida. O que activemos aquí é que obsérvase un aumento do consumo de azúcar nos últimos anos, 18 19, as monxas de Santa Clara que llevaban ovos para facer os postres, non? Pois algún postre comerían. Entón, neste caso, sí que aumenta ese consumo de azúcar e unha cousa chulísima é que no século XVI e XVII observamos que pasaban fame. E entón, a idea é como poden pasar fame se esta xente tiña moitos bens, tiña cartos, tiña posibilidades. E que resulta que nestes anos ponse de moda en algunhas ordes religiosas de mulleres vivir unha vida aséptica e comer pouco. De feito, hai algúns estudios que o relacionan cun tipo de patoloxía que seguramente é moi máis coñecida para vós, no? que é a anorexia. Entonces, por fervor a Dios, hay unha tendencia no século XVI a XVII que incluso o propio Papa loita contra eles, dice as, as monxas que, que coman, que se están morrendo, a parar de comer e que, que comer pouco para chegar a Deus. Entonces, podemos optar isto en Santa Clara? Non o sabemos. Igual simplemente o que vamos a saber é o que comían. Neste caso, si sí se puido comprobar esta tendencia no noso pois será unha cousa que eso vos contaremos dentro dun par de aniños. E moitas gracias. sin un análisis de ADN básicamente imposible eh, saber se si son nenos ou nenas. É verdad que eh, hai estudios que din que si medimos os dentes e aplicamos a unhas fórmulas podemos saber se si son masculinos ou femeninos. Eh, é verdad que aquí, cando aplicamos as estas fórmulas que están creadas no Mediterráneo, sempre infrarrepresentan as, as mulleres. Entonces, bueno, no, no podemos decir los individuos de aquí si son nenos ou nenas. Igual no futuro podese facer ADN, habría que ver como está de preservado, pero hai que pensar que, oh, bueno, non sei se a vos vos pasa, pero a mí polo menos costame muitísimo, incluso a un neno de sete anos, diferenciar, con carne, vamos, diferenciar se son homes, nenos ou nenas, é porque o corpo son aínda moi semellantes, non? Sí. micro. <laughs> Mira, eh, estaba cuestionándome, agora, agora que está tan de moda da incineración, ¿no? Eh, que a mellor dentro de 400 anos non se pode sacar tanta información bueno, podedes decir sí que a mellor hai outras tecnoloxías para saberlo, ¿no? pero que me refiero que hoxe sabes moitísimas cousas eh, polas excavacións a través de coñecemento de, de que vida se levaba, se eran homens, mulleres, etc. E eu, claro, de repente decía, pois nós que nos incineramos todos. Pois non quedaría, non queda, porque ata agora ainda hai o corpo e eh, temos mm, datos nas lápidas que non sabemos se é home, muller, está casado, solteiro, pois dice súa esposa, mire, este tipiño estaba casado. O os seus hijos, bueno, pois tiña, ou por edade, non? E digo eu, ¿Será bom seguir eh, eh, incinerándonos o mejor mejor paciencia un poco? No sé, pregunto. Sí, no, no sé si entendí bien, pero era como que, en eh, el futuro si se podrán hacer... Ahora que nos incineramos. Ay, se nos incineran. Uy, uy, uy, as cremacioso. Uy, uy, uy, as cremacioso. <laughs> sí, Eso, vou facer campaña. Mira, vou vos contar un secreto. Vou vos contar un segredo, que non coñeto ningún antropólogo que quera ser inhumado. Todos queren ser cremados, eh? Todos non se fían dos, dos do futuro. A ver, eh, as cremacións son, dan un información moi interesante, costanos máis porque o corpo está máis alterado. O que pasa agora mesmo, nós temos unha parte que, que levamos a xente, os nosos estudiantes a, a sitios de cremación, e que agora cremanse e logo moense, o oso moense. entonces bueno, vai non ser difícil, máis difícil. Pero eu espero, o primeiro é que a nós, a nós non nos vai preocupar. E, e o segundo, <laughs> E o segundo é que eu espero que, que desenrolen tecnologías mellores, non? entonces que se adapten a, no, a, a esas circunstancias. Nos pasanos moitas veces que estamos reestudiando moitas necrópolis que xa están estudiadas e, e no, eu teño a Clara que reestudia moitas cousas que eu fixe na miña tele, sempre me dá sudores fríos e digo, Como vai? E dice, sí, sí, sí. E digo, bueno, bueno, bueno. <laughs> Entón, as novas xeracións serán os que xulgarán os antropólogos do presente. Que deu ya aquí gracias a Rafa que dixo que era antropóloga do presente, non do pasado. Estaban no mismo sitio, e este para atrás, É que xusto hai unha das imágenes donde, é que non o mencionei porque, bueno, pero aparece... perdón, eh, que está moi para atrás. Vale. Aquí é que, bueno, hai un, o enterramento do individuo adulto e esta cousa é a parte do, unha parte do cráneo e ten pezas dentais que forman, bueno, como hai pezas de leite e pezas en desarrollo, creo o que nos fixo saber que eran eh, individuos infantiles. Entonces, están con outras tumbas, non teñen tumbas como propias. Mm, esto sabremoslo a posteriori. Perdón, digo, se si podedes establecer alguna cronología ou está todo moi remozado nestes momentos? A ver, a verdade é que é unha cuestión complexa, porque claro, o convento reutilizouse durante mogollón de tempo, eh, eso, despois aparecen individuos que foron cambiados de sitio e demás. O que sí, eh, bueno, que bueno, hai unhas dataciones pendientes de facerse, e bueno, o que sí que se ve en campo que, por exemplo, hai un individuo, que o individuo 21, que estaba como a 90 centímetros de profundidade, e outro que estaba moito, moi por encima, pero encima del con lo cual ya sabemos que por lo menos mm, un follo antes que es contento, Pero poco más, no sé. Sí, ahora mismo lo único que tenemos es la cronología relativa, pero falta más adaptación. Bueno, no sé si Clara quería contar o qué le pasó en Santa Clara o... <laughs> eh, rompí un brazo, <laughs> básicamente. pero ya está todo... pero sí, caí dentro dunha tumba e por non romper o esqueleto que había dentro, pois, pues, rompí un brazo. Así que ya estaba encellada de todo. <laughs>